kinders besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem want daar is die heiland gebore die naam geringe klein dorpie in duister gehul. Een heilswoord is dier die geboorte vervul. Die licht van die wereld, die godelike kind, is Jesus in wie ons die zaligheid vervul. dit sien wyses om knieu vir hom neer ons bring soos die herders en engele weer aan om alle honde ons heiland en heer verlos van die sonde Yeah. the sun